Yes, still Ten, four back. Nine, eight, seven, six, need more defense. five, four, Humiliation. three, two, one. break. Guys, take items. Take items. Don't throw. Don't throw. n a r キャリーミーアイテム一つ取ってないんで、まあいや、しょうがない。ノーキャノンオーバーノーキャノン はい、ポールバックだ、ポールバックだ。オッケー、ポールバック。ドーマディフェン、ドーマディフェン。カバチメ、カバチメ、カバチメ。ウェイ。Stay back guys, stay back guys. Watch out, step bot. TP incoming. Watch out, TP son. I stay behind, stay behind. One trigger, one trigger. Max out, max out. Get shit, shit, shit. one I'll throw it back one I'll throw it back One. Marco. Let's go Melko, let's go Melko. Stay calm guys, stay calm. Shit, shit, shit, Don't, don't worry, tuer le maintenant. Non Capsulé, c'est Ouais. いセーバークランオーバーディフェンダーセーバークランセーバークラン下がって下がって下がって下がってここで守りすぎないでここで守りすぎないで下がって下がって下がってああ終った me, cover to me, c 下がって外下がってダダ上がってダダ上がって ダー気をつけてラダー気をつけてケー下がって下がってバックバックバックバックバックオッケードーバーディフェンディングバックバックドーハグドーハグなドーハグな OK ドーハグドーハグ OK 次ヒール次ヒール次ヒール OK ヒールヒールヒールはいテイクヒールテイクヒールテイクヒールハリアップ プッシュフレームディフェンプッシュフレームディフェンセーブネイセーブネイウェイツノーナーノーナーノーナーシュートコスシュートコスシュートコスシュートコーブラーリバー リバイキャラリバイキャラビットレお前が急処理急処理急処理黙ってた黙ってたおっ小さ ユーサーもユーサーもユーサーも気をつけて気をつけてプッシャーしてプッシャーしてサマープッシャーしてピカパイテンピカパイテンあっこちらにこちらにこちらに Come on. Shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, keep, shoot, keep, shoot, keep. Kill him, kill him, kill him, kill him. 下まだしょうがない。しょうがない、しょうがない。kill him, kill him, kill him, kill him. Okay. Nice, nice, nice, nice. One more trigger, one more trigger. Maybe please shoot. Guys, four. Trigger down, trigger down. Over defender ready, over defender ready. First one, double kill. Oh, wait. Shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot. Behind, behind, behind, shoot behind, shoot behind. Catch. Hadi basayım. Şek şek şek şek şek. Keep defend, keep defend. Defend, defend, keep, keep, keep defend. Şu şu şu şu şu şu şu şu. Yes, was dead, was dead. Stay back now, stay back now. Use, use me, use me on the back, use me on the back. Humiliation. Forward back, f o r w a r back. Uh, watch out wall, watch out wall.